全红婵的新教练陈若琳接受了采访，谈到了全红婵。这是奥运五金王执教全红婵后首次接受采访。与赛场上不同的是，不到三十岁的陈若琳变教练后还是挺严厉的，从眼神来看就非常专注。他表示，全红婵在他这里不是明星。陈若琳表示，我以前是运动员身份，现在是教练员身份。 他全红婵对我来说不是明星，就是我的队员。平时训练就是把我对于动作的理解与掌握的技术交给他，他自己来领悟。希望他在比赛中发挥出来吧。我们一起进步。可以看到，陈若琳的形象气质发生了比较大的变化。运动员时期的陈若琳非常可爱，就像是一个小精灵。先后在三届奥运会拿下了五枚金牌，成为了跳水赛场最成功的运动员之一。 如今，陈若琳变成了一位教练，带的还是全红婵这样的超级新星，外界也是非常期待。陈若琳也明白，他已经成为了教练，所以必须严厉一点。全红婵虽然缔造了世界纪录，而且打破的正是陈若琳的总分纪录，但是毕竟才刚刚起步，所以陈若琳说全红婵在他这里不是明星，也没有任何毛病。的确如此，陈若琳就是全红婵追逐的目标。 中国跳水队号称中国体育的梦之队，其内部竞争程度比中国国乒还要厉害。张家齐才十八岁，在东京奥运会上曾与陈芋汐搭档夺得女子双人十米台奥运金牌，如今却被更年轻的全红婵替代，说明周继红要对全红婵委以重任，想让她在巴黎奥运会完成双冠王目标。让人遗憾的是，根据央视介绍，此次国家队进行内部测验赛，全红婵却因为伤病困扰无法完成测验。 这让很多人为之担忧。此前很少听说红姐出现伤病的问题，虽然可能问题不大，但对于这样的天才选手来说，任何细微的身体变化都可能会影响他们的竞技状态。所以，如何保证身体，尽可能避免伤病，也是陈若琳和她需要共同面对的首要问题。除此之外，周继红也公开指出了全红婵当前的不足之处：全红婵与陈芋汐组合时间太短，目前还处于磨合期，从技术的结构到双人的同步。 各个方面可能要花比较长的一个时间。从组成双人组合说，他们还欠缺一点，所以需要时间。这说明在单人项目中天才横溢的全红婵，在涉足双人项目后也要面临新的挑战。如果这种默契程度迟迟找不到，再加上伤病影响状态，有这两大问题存在，那么两人的成绩可能无法达到预期的水准。全红婵还在康复，她和陈芋汐的双人组合还要推迟到本月下旬举行的世锦赛选拔中才能亮相。 希望红姐能够尽快恢复。当然，我们可以想象陈若琳的压力是不小的，毕竟她刚刚成为教练，带的就是一个满级号，这也就理解为什么全红婵受伤了。由此可见，陈若琳的严格。未来执教全红婵的成绩如何，我们拭目以待。